مطلب پورا نقصان ہو گیا تھا پورا ٹوٹ گیا تھا مکان اب بھی وہ اب جو نیا بنایا ہے وہ ہے آپ کے لیے رہنے کے قابل ہو گیا نہیں نہیں بالکل نہیں پورا کریک ہے مطلب تھوڑے بہت اسی کی ہم نے کچھ مٹی کے ساتھ کچھ مربت کی مٹی اسٹے لگا کے اور کیا کر سکتے تو اتنا مطلب پیسہ بھی نہیں تھا کیا کرتے پھر آگے آگے سے پھر سردیوں کا موسم آنے والا ہے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں لیکن یہاں تھوڑی بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ پھر جا کے کہیں میدان میں ٹینٹ لگا کے وہاں بیٹھتے ہیں یہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ ہمارا کچھ کیا جائے مکان پتھر پوس کھڑا رو مگر نوقصان گلو فلڈ وال آئے تموت نظرہ پذرہ دل لگا یپ کھیڑ دمس بنڈ دم آئے تم دون د نیرل نا کہین ٹوٹل آوئی یور نظر یور خس بغیر تو مجھ باس خدا تیس مشتوی تمس تھی یاد تم یہ ایری سر کریجا پتھری کو دیکھ کر حکومتی بازاباد کاری کے دعووں کی کلئی کھل جاتی ہے کہتے ہیں انصاف میں تاخیر انصاف کا انکار ہے اور یہاں کے غریب اور سادہ عوام ابھی تک انصاف سے محروم رکھے گئے ہیں ہم موجودہ مخلوط حکومت اور تمام انسانی حقوق کا تحفظ کرنے والی تنظیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مزید تاخیر نہ کرتے ہوئے مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں ضلع شوپیان کشمیر سے میں مشیر الحق منحاس کشمیر انہرڈ کے لیے